Пс, дружище. Ты, ты, да. Я к тебе обращаюсь. Подпишись на канал. Бра. понял, открывал, открывал всех чемпов, а в итоге играет за Сэйч. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Что? Я правильно услышал, что он сказал? Я не знаю. Поле боя меняется, но дерьмище одно и то же. Кто сказал? Бримстоун. Ну, вандал по-прежнему говно ебаное. Я с него тоже стрелял. Фринзи тоже высер ебаный. С дробовика не стрелял, но и в принципе похуй, типа. А, так ты набор купил? Нет. <laughs> Чел был с набором. Я просто его пухи подбирал. Я просто представляю, ты как покупаешь, берешь вандал с драгонем, ну, в драконьем <coughs> образе там, бежишь, всех убиваешь, короче, такой, фу, говно. Хорошо. О! Ну, он пытался, да? Угу. Сейчас смотрю такой, думаю, а как ты, блядь, так высоко? <laughs> Вот, я ж надеялся, что он будет. Hello, motherfucker. Остался Nope. Окей. Окей. Смотри, ты умрешь через э, 8 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mm-hmm. Ты за ним смотрел? Да. I know something's up because you called me. Wonder if I see it in your distractions. We should all just keep living. and me, girl, it was us. We just don't work, and you realize your first thing gone. I don't think I wanna reminisce it. I'll be better on my own time, on my own time, smoke my own kind. I wanna stay in my lane. I know we had.